so hello and welcome friends आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की और किस चीज के लिए वीडियो बनाई मैंने स्टैक के लिए हालांकि स्टैक आपको समझा चुका हूं लेकिन ये स्पाइडर आईडी है तो यहां पर स्टैक की बात करेंगे तो स्टैक क्या होता है स्टैक uh, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर स्टैक क्या होता है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है अब इसमें मान लीजिए कि हम कोई एक लिस्ट बनाएंगे ठीक है लिस्ट बनाएंगे ध्यान दीजिएगा तो एक लिस्ट बनाते हैं किसी भी नाम से तो कोई भी एक नाम रखते हैं और लिस्ट बनाते हैं जैसे यहां पर स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स ठीक है तो ये स्टूडेंट्स की एक लिस्ट होगी तो डबलेटेड कॉमा या सिंगलेटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए इनके नाम लिखे जाएंगे जैसे यहाँ पर एक नाम लिख दिया रितेश ठीक है ये पहला नाम लिख दिया फिर यहाँ पे दूसरा नाम लिखेंगे तो यहाँ पर लिख दिया आ, ये लिख दिया संजू ठीक है फिर तीसरा नाम लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते जाएंगे ठीक है ना तो यहाँ पे लिख दिया पिंटू ठीक है एक और नाम लिख देते हैं यहां पे लिख दिया करण तो ये कुछ नाम मैंने टाइप कर दिया ठीक है और ये ध्यान रखिएगा कि ये या तो आप सिंगल डॉटेड कॉमा का यूज कीजिएगा या तो डबल डॉटेड कॉमा का यूज कीजिएगा तो और उसी के अंदर लिखते हुए ये नाम आपको लिखना है तो आपको लगता है कि ये ये प्रिंट करवा देंगे तो सिंपली ये लिस्ट प्रिंट हमारी हो जाती है तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स दे देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से तो ये तो लिस्ट को प्रिंट कर देगा तो जैसे लिस्ट बनी हुई है वैसे यहाँ पे आपको आउटपुट भी नजर आ रहा है ठीक है लेकिन कहानी यहाँ पर स्टैक की ये है कि स्टैक में दो टाइप के फंक्शन होते हैं पहला होता है पॉप और दूसरा होता है इसका यूज करना है पॉप क्या होता है पॉप रिमूव करने के लिए यूज होता है एलिमेंट्स को रिमूव कराइए आप तो वहां पर पॉप यूज होगा ठीक है ना तो एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करा सकते हैं तो यहां पर हमने स्टूडेंट्स के नाम से ये लिस्ट बनाई है तो यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स ठीक है और इसके बाद क्या करना है यहां पे लगाना है पॉप पीओपी यही स्टैक का हिस्सा है यही स्टैक अगर आपको ये चीज समझ में आ गई स्टैक समझ में आने लगेगा तो यहां पर पॉप हम कहा किसको रिमूव करवाना चाहते हैं तो हम यहां जीरो नंबर के एलिमेंट को रिमूव करवाना चाहते हैं तो यहां पे जीरो लिखा है हमने देख लीजिए एक बार ध्यान से ये लिखा है हमने जीरो ठीक है अब जीरो नंबर का एलिमेंट रिमूव होगा ठीक है ध्यान दीजिएगा यहां पर जब मैं चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर जीरो नंबर पे क्या है ये रितेश नंबर पे है ये सन वन नंबर पे है पिंटू नंबर पे है करण तीन नंबर पे है ठीक है तो ये जो है ना रितेश कुलकर के बाकी सारे नामों को प्रिंट कर रहा है क्या होगा अगर हम यहाँ पे वन कर दे तो संजू हट जाएगा बाकी सारे नाम प्रिंट हो जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे वन किया तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे चलाया मैंने तो यहाँ देखिए नीचे आउटपुट में ये देखिए रितेश पिंटू करण संजू हट गया और बाकी सारे नाम आपके प्रिंट हो जाएंगे तो ये पॉप है क्या होगा अगर इसमें हम चीजें ऐड करवाना चाहे तो उसको पुश बोलते हैं क्या बोलते हैं पुश लेकिन क्या लिखा जाता है यहां पे क्या लिखेंगे क्या तो यहां पे अपेंड लिखते हैं क्या लिखते हैं अपेंड तो यहां पे स्टूडेंट्स नाम से वो लिस्ट बनी हुई है स्टूडेंट्स डॉट अपेंड लिखिएगा अपेंड ये हो गया और यहाँ पे डबल एटेड कॉमा के अंदर या सिंगल एटेड कॉमा के अंदर वो नाम देना है आपको जिसको आप अपेंड करवाना चाहते हैं ठीक है तो यहां पर एक नाम मैं लिख देता हूं रामू एक नाम मैंने लिख दिया राम अब ये अपेंड हो जाएगा इसके अंदर कैसे अपेंड होगा आइए देखते हैं अभी आपको तीन नाम ही दिख रहे हैं इसमें पहला है रितेश पिंटू करण ठीक है इन सबको मैं कमेंट करता हूं इसको मैं हटाता हूं कमेंट कर देते हैं इसको ये कमेंट कर दिए जरूरत है हमें ठीक है तो ये हो गया तो अभी अपेंड क्या करवाया रामू अब इसमें ऊपर वाले लिस्ट में आपको कहीं राम नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है जबकि हम अपेंड करवा रहे हैं तो यहां पर जैसे ये जैसे ही फाइव करेंगे ना तो यहां देखिए राम नाम इसमें एडजस्ट होता वो मिलेगा कहां पे एडजस्ट आकर के लास्ट में एडजस्ट हो रहा है ठीक है ना कहां पे एडजस्ट हो रहा है लास्ट में एडजस्ट हो रहा है ठीक है तो ये देखिए अब देखिए अब मान लीजिए आपको एक और नाम एडजस्ट कराना है तो आप सिंपल इसी को कॉपी करिए और नीचे पेस्ट कर दीजिएगा ये कॉपी करिए और यहां से नीचे पेस्ट कर दीजिए तो ये देखिए ये हो गया अब यहां पर देखिएगा ना तो यहां पर दूसरा नाम दे देते हैं ठीक है जैसे यहां पे लिख देते हैं आ, आ, रमेश तो एक और नाम लिख दिया रमेश ठीक है अब देखिए अब चलाएंगे ना तो रमेश भी इंक्लूडेड रहेगा इसमें तो देखिए ये रमेश भी आ रहा है ठीक है जब भी आपको पॉप कराना होता है पॉप रिमूव के लिए यूज होता है और पुश के लिए आप पेंट को यूज करते हैं ठीक है इतनी बात तो समझ में आई होगी ठीक है ना चलिए आगे के लिए बात करते हैं